was soll ich erzählen? Villingen ist eine Narrenstadt. Ja, das, so fängt auch schon der, äh, das Fasnachtslied hier, das traditionelle, an oder der Fasnachtsmarsch. Und jedes Jahr kommen Tausende hier in die Stadt und feiern diese jahrhundertealte Tradition. Ja, die, die Fastnacht ist die dunkle Zeit der Fastenzeit nach Aschermittwoch, rein aus der, äh, aus der Religion her. Also. war also Mittwoch der letzte, ist der erste Tag der Fastenzeit, die ja bis Ostern dauert. Und vorher darf man natürlich noch viele Dinge machen, die damals eigentlich nicht erlaubt waren. Ja, und das hat sich so über die Jahre entwickelt. Dankeschön. Das heißt Deutsch für die Prüfung. Bitte? Deutsch für die Prüfung. Deutsch für die Prüfung.

kebab Hui! <laughs> Jetzt ist nur zum Gucken. van Burger King. König! König! König! König! König! König! Sie haben es selbst gemacht. Ja, soll ich helfen, dass du hier machst? Ah, nee, nee, ich gebe. Ich stehe so Thank you. 上周那几天吧。 unterm Strich will ich, äh, also, ist es aber so. Ja, also, klar. Das ist, ähm, aber also, ich finde es schön. Äh, in Deutsch, Deutsch, Deutschland ist auch sehr beschäftigt mit Umfeldbildern. Nein, äh, ich sage jetzt mal, wir ja, beschäftigen